Fala povo, hoje eu vou falar sobre umas, uns ajustes que eu andei fazendo aqui, umas otimizações gráficas em cima da Godot. Esse aqui foi o primeiro esboço de fogo que eu fiz. Vocês podem ver que visualmente ele tá bom, mas virando de lado esse fogo vai dar certo para usar alguns elementos e alguns cenários. No entanto, eu refiz essa parte do fogo para ficar um pouco mais realista. Fiz uma reimplementada no sistema de partículas para que ele pudesse usar um sprite sheet que é este aqui e o fogo tem uma aparência mais dinâmica. Diferente desse fogo que tem aqui, o primeiro que eu montei, esse novo shader, pode ser visto aqui o código dele, ele usa a cor definida no sistema de partículas, nos passos dela, ela pode alternar sua cor. Eu aproveitei esse recurso para fazer uma configuração aqui de onde o fogo deve funcionar. Tudo que for opaco é o primeiro frame, tudo, quer dizer, desculpa, tudo que for transparente, o alfa zero é o primeiro frame, tudo que for opaco é o último frame. E eu alterno isso com a posição inicial aqui da cor, e eu tenho uma chama mais controlável. O código ficou bem simples, mais simples do que eu imaginei que ia ficar. Eu faço a alteração das UVs a partir do Vertex Shader, ficar mais econômico, né? Fragment Shader é o mais simples possível. Eu inclusive tirei o, a cor alfa dele do, dos passos aqui do Godot, estou usando apenas a própria textura aqui. esse fogo vai ser um pouco mais prático de ser usado, ele é mais bonito, mais, mais eficiente. me dá uma margem boa para fazer bastante modificações em cima dele, uma vez que eu posso interferir nos vértices que estão sendo desenhados, eu posso usar até uma segunda textura para gerar alguns efeitos de vortex e algumas coisas a mais aqui, mas há um leque de possibilidades bem grande. E é isso aqui, vamos pro próximo... a próxima feature do game.